Saludos a todos. Hello, everybody. Welcome to Cuentos y Cantos, Bilingual Storytime here at the Long Beach Public Library. Bienvenidos a Cuentos y Cantos, un hora de cuentos bilingüe, aquí en la Biblioteca Pública de Long Beach. My name is Sheridan, and with me today I have my friend Maria. Yo me llamo Sheridan y hoy conmigo tengo a mi amiga María. La van a ver en un ratito. You'll see her in just a minute, El tema de hoy es el invierno. Today's theme is winter. So we're going to talk about snow, snowmen, a delicious food that we make when it's cold, all kinds of cool stuff. Hoy vamos a hablar sobre la nieve, los muñecos de nieve, comida que hacemos cuando hace mucho frío, que está muy, muy deliciosa, y muchas cosas más. ¿Ok? Vamos a empezar con nuestra canción de bienvenida, We're going to start today with our Good Morning song, and this song we'll sing in English and then we'll switch over to Spanish. Esta canción la vamos a cantar primero en inglés y luego cambiamos al español, okay? Van a ocupar sus dos manitas. You're going to need both of your little hands, okay? So in English, we'll start like this. We'll start on one, two, three, and we'll sing it nice and slow, okay? So here we go. Well, hello everybody, can you touch your ears? Touch your ears, touch those ears. Well, hello, everybody. Can you touch your ears? Touch your ears. Good job, everybody. I saw you out there touching those ears. Very, very nice. Here we go to the next verse, okay? Well, hello everybody. Can you touch your nose? Touch your nose. Touch your nose. Well, hello everybody. Can you touch your nose? Touch your nose. Very nice. Let's see, what else should we do? What else? Well, hello everybody. Can you touch your eyes? Touch your eyes, touch your eyes. Well, hello, everybody. Can you touch your eyes? Touch your eyes. Very nice, everybody. Great job. Are you ready for that song in Spanish? ¿Listos para esa canción en español? Aquí vamos, la misma canción. Ocupamos nuestras dos manitas y ahí van a ver la traducción, ¿ok? Buenos días a todos, toquen sus orejas sus orejas, sus orejas. Buenos días a todos, toquen sus orejas, sus orejas. Muy bien. ¿Qué sigue? A ver. Buenos días a todos, toquen su nariz, su nariz, su nariz. Buenos días a todos, toquen su nariz, su nariz, is, is. Buenos días a todos. Toquen sus ojos, sus ojos, sus ojos. Buenos días a todos. Toquen sus ojos, sus ojos, jos, ojos, Muy bien, muy, muy bien. Eso se merece. That deserves a little maracas shake. Good job, everybody. Okay, now that we're all warmed up, ya que estamos todos aquí calentados, let's go over to the Mark Twain Library and see what my friend Maria is up to, okay? Vamos a la biblioteca Mark Twain a ver lo que está haciendo mi colega María. Ahí nos vemos. All right, and our first song that we're going to sing is Five Little Snowmen. First, we're going to sing it in Spanish, and then we're going to sing it in English. La primera canción que vamos a cantar es cinco muñecos de nieve. Primero la vamos a cantar en español y después en inglés. ¿Listos? Are you guys ready? Okay. Ah, primero vamos a demostrar nuestras manos porque tenemos cinco muñecos de nieve. Ah, first we're gonna show um, our, our fingers because we have five little snowmen. All right, and we're gonna sing in Spanish first. ¿Listos? Cinco muñecos de nieve tocan mi puerta. Uno se derrite, ahora quedan cuatro. Cuatro muñecos de nieve jugando conmigo. Uno se derrite, ahora quedan tres. Tres muñecos de nieve jugando contigo. Uno se derrite, ahora quedan dos dos muñecos de nieve jugando en el sol. Uno se derrite, ahora queda uno. Un muñeco de nieve al final del día solo se derrite, ahora queda ninguno. Muy bien, good job everyone. All right, so we are going to sing it again in English. And let's go ahead and put your hands up. Ahora en inglés. ¿Listos? All right, ready? Five little snowmen knocking on my door. One melts away. Then there are four. Four little snowmen playing with me. One melts away. Then there were three. Three little snowmen playing with you. One melts away, then there are two. Two little snowmen playing in the sun. One melts away, then there was one. One little snowman when the day is done. One melts away, then there are none. Good job, everyone. Muy bien. And next, uh, Sheridan is going to read us a book. Y ahora nuestro amigo Sheridan nos va a leer un libro. Wow, that was a really fun rhyme, huh? Qué divertida rima, ¿verdad? Ahora vamos a leer un libro. Now we're going to read a book. Este libro se llama Está nevando. This book is called It's Snowing. Está escrito por Celeste Bishop. It's written by Celeste Bishop. Ilustrado por María José Daluz. And illustrated by María José Daluz. Okay? So let's see what's inside. Oh, wow, look at this. This book has a table of contents. So it tells you what's inside of the book and what page to find it on. That's pretty interesting, huh? Este libro tiene una página de contenidos. Entonces lo que te dice es qué temas trata el libro y en cuál página encontrar esos temas. Qué interesante, ¿no? Este libro es un libro de no ficción, un libro informativo. This is a non-fiction book. So let's see. Grandes copos blancos caen del cielo. Está nevando. Big snowflakes fall from the sky. It's snowing. ¿Cuándo nieva? When does it snow? Hmm. Ah, muy bien, muy bien. En invierno, during the winter it snows, right? So it must be winter in this story. Ha de ser el invierno en, en este cuento. La nieve es un tipo de clima. Snow is a type of weather. La nieve viene de las nubes en el cielo. Snow comes from the clouds in the sky and it falls down like this. Así cae por todo lugar. La nieve es un señal de que ha llegado el invierno. Snow is a sign that winter is here. Donde vive mi familia, nieva mucho. Where my family lives, it snows a lot. Does it snow here in Long Beach? Neva aquí en Long Beach? Hmm. No, ¿verdad? It doesn't snow here in Long Beach. It does get a little chilly. Sí se pone un poquito frío, pero no nieva. But it doesn't snow. Los copos de nieve pueden ser grandes o pequeños. Cada uno es diferente. Snowflakes can be big or little. Each one is unique. Los atrapo con la lengua. I trap them, catch them, on my tongue. Mamá dice que puedo salir a jugar en la nieve. Mom says that I can go outside and play in the snow. How exciting, qué divertido. Pero hay que abrigarse. But I have to bundle up. Me pongo mis botas y mi abrigo. I put on my boots and my coat. Los guantes mantienen mis manos calientes. Gloves keep my hands warm. Mi hermana y yo hacemos un muñeco de nieve. <gasps> They made a muñeco de nieve. Can you guess what a muñeco de nieve is? What's a muñeco de nieve? That's right, a snowman. Good job. My sister and I made a snowman. Look at him. He's like, he's got a hat, he's got a scarf, tiene un, un este gorro, una bufanda, un sombrero. Y luego, plaf, siento un golpe en mi abrigo. <gasps> I feel an impact, a thud on my coat. <gasps> Es una pelea de nieve. It's a snowball fight. Ah. Todos están aventando bolas de nieve. Everybody's throwing snowballs at each other. Mis amigos se deslizan en trineo colina abajo. My friends sled down the hill in a little toboggan. Mi trineo va muy rápido. My sled goes really, really fast. Miren, hasta el perrito está deslizándose. Even the dog is sledding. Tengo frío cuando llego a casa. I'm cold when I come back home. Pero un chocolate caliente me hará entrar en calor. Delicioso. But some hot chocolate will warm me up. Delicious. Oh, parece que ya se ha acabado el cuento. Aquí vemos unas palabras para aprender. A ver lo que dice. Dice las botas, boots, la bufanda, a scarf, un copo de nieve, a snowflake. Qué bonito libro, no? What a good book, right? Okay. Okay, friends, now we're going to talk about a food that we make when it gets very, very cold. Ahora vamos a hablar de una comida que hacemos cuando hace mucho, mucho frío, ¿ok? Esta comida, this food, empieza con la letra T, starts with the letter T, está envuelta, it's wrapped, y es súper, súper rete, requete deliciosa, and is super, super, super delicious. Can you guess what it is? ¿Pueden adivinar qué es? Ah, <laughs> qué inteligentes son. You guys are so smart. Tienen razón. You were completely right. We're talking about tamales. Very, very nice. Good job. You guys know exactly what we were talking about. So here we have, ¿cuántos tenemos aquí? Let's see. We have to count these tamales. We're going to sing a little song with them, okay? But first, let's count. Vamos a contar estos tamales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco tamales. One, two, three, four, five. Five tamales. We have five little tamales. So we're going to sing a little song here. I'll leave these here. They're pretty safe. And um, this song is just in Spanish. Esta canción solamente la tenemos en español. Entonces aquí vamos, ¿ok? Recién hechecitos en la olla de vapor habían cinco tamalitos hechos con mucho amor. Vino... Roar! Ah, vino uno soy uno se llevó. And he took one. Y con mucha delicia se lo comió. He took a tamal. How many do we have left? Let's see. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tamales. Here we go. Recién hechecitos en la olla de vapor, habían cuatro tamalitos hechos con mucho amor. Vino. ¡Meow! Oh, cat vino un gato y uno se llevó. And they took a tamal. Y con mucha delicia se lo comió. ¿Cuántos tamales nos quedan? How many do we have left? Uno, dos, tres. One, two, three. Tres tamales nos quedan. Seguimos. Recién hechecitos en la olla de vapor, habían tres tamalitos hechos con mucho amor. Vino... ¡Woof, woof! ¡Ah! Vino un perro, a dog came by, y uno se llevó, and he took one, y con mucha delicia se lo comió. ¡Oh! ¿Cuántos nos quedan? Uno, dos. One, two. Dos tamales nos quedan, a ver. Recién hechecitos en la olla de vapor, habían dos tamalitos hechos con mucho amor. Vino, squeak, squeak, <gasps> un ratoncito, a little mouse. Can I have a tamal? Of course you can. Y uno se llevó, there you go, Mr. Ratoncito. Y con mucha delicia se lo comió. A ver, ¿cuántos tamalitos nos quedan ahora? How many tamales do we have left? Just one, right? ¿No más uno? A ver, a ver, a ver. Yeah, just one. Recién hechecito en la olla de vapor, había un tamalito hecho con mucho amor. Vino. ¿Quién es? Ah, un pingüino. A penguin came to get a tamal. He came from super far away. He came all the way from Antarctica. Vino desde Antártida este pingüino. Y el último se llevó, and he took the last tamal. I'll put it right here under your wing, Mr. Penguin, señor pingüino. Y uno se llevó, y con mucha delicia se lo comió. And he ate it. Y ahora, ¿cuántos tamales nos quedan? How many tamales do we have left? None, right? Ningún tamal nos quedó. Nos quedaron cero tamales, zero tamales. Oh my God, what a rhyme. Qué rima, ¿verdad? Ahora vamos a la biblioteca Mark Twain para ver este, qué libro nos va a leer María. Now we'll go over to the Mark Twain library to see what book Maria is going to read to us, okay? I'll see you there. Nos vemos allá. Ahora vamos a leer Mi oso grande, mi oso pequeño y yo por Margarita del Mazo. Now we're going to read My Big Bear, My Small Bear, and Me by Margarita del Mazo. Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mejor. I have one bear, but having two is best. Mis dos osos me acompañan a todas partes. My bears go with me everywhere. El grande tiene la fuerza de un gigante y me invita a leer y me invita a ver el mundo desde arriba. My big bear has the strength of a giant and he invites me to see the world from above. El pequeño es suave, como el algodón, y me acerca a las cosas diminutas. The small one is soft, like cotton, and he shows me the, the little things. El grande me protege del frío. The big one protects me from the cold. y me descubre cosas sorprendentes and discovers surprising things. What do we see on the page? ¿Qué miramos en la página aquí abajo? Pescados, fish. El pequeño me ayuda a hacer amigos. The small one helps me make friends. montones de amigos, a lot of friends. Let's see what kind of friends we have. Miren cuántos amigos tenemos. Mis osos no me abandonan en los momentos difíciles. My bears don't abandon me during hard times. Cuando estoy muy cansada, ellos me animan a avanzar. When I am very tired, they make me want to go on. Si tienes un oso grande y un oso pequeño, nunca te perderás en el camino. If you have a big bear and a small bear, you will never get lost on your way. Sé que mi oso pequeño me necesita. I know my small bear needs me. Y mi oso grande, a veces también. What did, what did the bear drop? ¿Qué perdió el oso? Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mucho mejor. It's good to have a bear, but I have two, and that is much better. Look at that. Who is that? Miren, ¿quién es? Y el cuento se acabó. And our story is done. All right, so we are going to sing the hand dance first in Spanish and then in English. If you have some kind of scarves around, you can go ahead and use those. If not, just using your hands is fine. Um, primero vamos a cantar el baile de las manos en español y después en inglés. Si es que tienen bufandas, las pueden usar. Si no, nomás con las manos está bien. Ok, déjales enseño cómo cantarla. Let's go ahead and sing. Vamos a cantar. Prepara tus dos manos, prepárate a bailar. El baile de las manos al ritmo y al compás. Con las manos para arriba, arriba, arriba. Con las manos para abajo, abajo, abajo. Con las manos a los lados, los lados, los lados. Con las manos aplaudir, aplaudir aplaudir con las manos adelante, adelante, adelante, con las manos para atrás, para atrás, para atrás. Vamos todos a volar, a volar, a volar y volvemos a empezar. Muy bien, muy bien. Good job, everyone. All right. So now that we sang our song in Spanish, it's time to sing it in English. Ready? Get both hands ready, ready to dance. Dance the hand dance to the rhythm and beat. Move your hands up, up, up. Move your hands down, down, down. Move your hands to the sides, to the sides, to the sides. Make your hands clap, clap, clap, clap, clap. Move your hands forward, forward, forward, Move your hands backward, backward, backward. Make your hands fly, fly, fly, fly, fly, and restart the hand dance. Good job, everyone. Muy bien. Thank you so much for being with us today, but now it's time to say goodbye. So we're going to sing our goodbye song. Gracias por estar con, con nosotros hoy. Um, ahora es tiempo de despedirnos y primero vamos a cantar uh, nuestra canción en español y después en inglés. So first we're going to sing our goodbye song in Spanish and then in English. And again, I'm going to sing it uh, one time in um, to show you how it's done and then we'll sing it all together. Um, primero uh, les voy a demostrar cómo cantar esa canción. Ah, en español y después la vamos a cantar juntos. ¿Listos? ¿Ready? Ok. la canción va así. The song goes like this. Adiós amigos, adiós amigos, ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Hey, one more time. Adiós amigos, adiós amigos, ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Ahora que que la cantamos en español, nos toca cantarla en inglés. So now that we sang our song in Spanish, it's time to sing it in English. Um, and our song goes, Goodbye friends, goodbye friends, it's time to go, it's time to go. It was nice to be with you, it was nice to be with you, goodbye, goodbye. Okay, ready? Listos? Otra vez. One more time. Goodbye, friends. Goodbye, friends. It's time to go. It's time to go. It was nice to be with you. It was nice to be with you. Goodbye. Goodbye. All right. Goodbye, everyone.